Darlles a benvida e eh, as grazas por asistir a este foro de debate sobre o estado da cuestión da escultura galega contemporánea. O fago en nome e representación do director do museo, Xosé Manuel Rey, a quen lle tería mm, gustado indudablemente asistir, pero que non pode facelo porque eh, nestes momentos eh, atópase en Madrid, onde esta mesma tarde ten que recoller nun acto que se celebra en Fitur a marca Q de calidade turística e a certificación S de, sustentabilidade concedidos ao Museo de Pontevedra polo Instituto para a Calidade Turística o que convirte o noso museo no único centro museístico do Estado español en dispoñer de ambas marcas o que o avalan como referente a nivel eh, nacional e internacional eh, no ámbito do turismo cultural. Son recoñecementos baseados en requisitos moi exixentes, o caso da marca S, eh, un instrumento pioneiro a nivel mundial certifica a contribución do museo ao cumprimento dos obxectivos de desenvolvemento sostible eh, marcados pola Xenda 2030 da, da ONU para actividades relacionadas co, co turismo cultural, sendo o Museo de Pontevedra o primeiro español en ser distinguido mm, con ela. No caso da marca Q de calidade, tan só tres museos eh, españois eh, con, dispoñían dela ata hoxe, o, o Guggenheim de Bilbao, a, o Museo Thyssen de Madrid e eh, o, o Mar de, de Alicante. Eh, con elas mm, distínguese tamén agora o museo eh, tendo en conta a xestión mm, e a calidade dos seus servizos, a accesibilidade, a atención eh, e información aos visitantes e usuarios ou a xestión de visitas. Tamén as actividades eh, educativas e culturais que o museo ven desenvolvendo eh, ao longo da súa historia, eh, como é o seminario que esta tarde no, reúne para reflexionar e debater sobre a escultura galega eh, do século XX. A programación desta xornada, organizada en colaboración coa Facultade de Belas Artes de Pontevedra, eh, coordinada por Agarledo, eh, que é a nosa encargada da área de, de investigación, eh, xorde como unha actividade complementaria á celebración da exposición Siberio Rivas el oxo do Silencio, mostra eh, que no contexto dunha das liñas prioritarias eh, do Museo da Difusión e Investigación eh, da Arte Galega propón a revisión da obra dun artista que é referente indiscutible para comprender a evolución da escultura galega eh, do século XX en Galicia, eh, Silverio, ao que agradecemos moi especialmente que, no, que hoxe nos acompañe, será protagonista na terceira parte do, do programa desta xornada, no que teremos o privilexio de que en compañía da Comisaría da Mostra nos faga unha visita a través da, da exposición e das súas obras. Vamos a, a comenzar agora coa conferencia titulada Breve Historia da Escultura Contemporánea eh, en Galicia a cargo do profesor Miguel Anxo Rodríguez González que é profesor de, da Historia da Arte da, da Universidade de Santiago especializado en arte contemporánea e teoría de arte eh, experto neste tema eh, que foi o da súa tese de, de doutoramento Os seus estudos encadranse na historia, na historia social da arte da segunda metade do século XX e dende 1998 eh, participa en diversos proxectos de investigación sobre escultura, paisaxe urbana e espacios alternativos de, de creación. É autor de traballos sobre artistas eh, como o propio Silverio Rivas, Oteiza, Lodeiro ou Alan Escula secula, perdón, eh, nos ultim, en nos últimos anos estableceu colaboracións con xeógrafos e historiadores en traballos que afondan na análise das comunidades de artistas e a súa relación co espacio urbano. Hoxe vai analizar na súa ponencia a profunda transformación que a escultura atravesou dende finais do século XIX cando se separa dos canons clásicos eh, da disciplina e, e perde o seu eminente carácter figurativo así como a relación da escultura contemporánea cos espazos públicos. Claro. Ahora, sí, ah, vale, vale, gracias. Señor. Bueno, pues nada, moitas grazas a, polo convite ao Museo de Pontevedra. Eh, moitas grazas. E eh, penso que é unha, unha xornada moi ben, moi ben formulada, moi ben planteada, no? desde esa introdución un pouco, no? que sería unha breve historia da, da escultura contemporánea en Galiza, que me, ocupo, me ocuparei eu agora e eh, ata logo pois, un achegamento ás novas prácticas eh, eh, escultóricas, un pouco intervención no espazo, nos, eh, intervencións espaciais desde novos comportamentos ata finalmente achegarnos xa de cheo a obra de Silverio Rivas. eh, tamén para mí unha honra poder estar aquí nesta jornada, un pouco que que se celebra precisamente a partir da exposición de Silverio Rivas, que considero que é un dos grandes escultores e grandes artistas da, da, da contemporaneidade en Galicia. No? Era unha, unha mostra moi necesaria de facerse, porque é unha, unha homenaxe a unha persoa que é eh, fundamental, é eh, unha persona clave na, na evolución da, da arte galega. Non? Entón, pois, bueno, asumo un pouco o reto de facer unha breve historia da arte da escultura contemporánea, Eh, entón, máis que unha breve historia, vou facer unha brevísima historia <laughs> da escultura contemporánea en, en Galicia. Non? Sempre os historiadores, os historiadores de arte, cando se nos ofrece un pouco a posibilidade no? de, de cubrir un percorrido, un percorrido histórico, sempre a primeira observación é, pero menudo reto, como, como comprimir tantas tantas tantos feitos, tantos eh, mm, eh acontecementos, artistas, etc. Eh, en un espacio de tempo tan tan breve, pero ao final é cuestión tamén un pouco do, do que acabamos do que acabemos privilexiando, como podamos querer enfocar o tema, ¿no? Como podamos enfocar o tema de primeiras teño aquí unha, unha imaxe que, que, bueno, que, que seguramente pode falar ben un pouco do, do, que, do que pode estar acontecendo sen día un pouco coa escultura no? e co concepto de, de arte no, no espacio público. No? A escultura é unha, un medio eh, plenamente implicado no, na, na intervención do espacio público, eh, como diréis logo, pois pues eso é, por un lado, algo moi positivo, pero tamén ten as súas eh, as súas eh, controversias e os seus problemas eh, e penso que nos últimos anos se está reconfigurando ou se está modificando bastante o que é a relación da cidadanía coa, coa arte no espacio público. Esta obra é dun artista portugués contemporáneo, eh, André Guedes, eh, Agar creo que coñece bastante ben por ter traballado en algún proxecto positivo eh, con el, e o que fixe este artista portugués foi desmontar unha estatua de 1000 1916 do seu pedestal en Santiago de Compostela eh, está na Praza de Mazarelos se si coñecedes un pouco Santiago pois está pois, na Facultade de Filosofía moi preto da Facultade de, de Geografía e Historia e o que fixo este artista portugués foi un proxecto unha intervención efímera eh, na cal colleu unha escultura de bronce desmontou unha e levou unha á Praza do Bradoiro eh, bueno, básicamente porque a escultura originalmente se inaugurara aí, na Praza Obradoiro. ¿no? Decidiranse eh, modificar, eh, cambiar de ubicación, cuestións políticas, <laughs> entre outras cousas, ¿no? Eh, non deixa de ser un político eh, unha estatua dun político mm, morto recentemente nun espacio privilegiado da cidade e o que propuso este artista portugués é, eh, bueno, xa que desplazaron a estatua do seu lugar original a, a unha praciña que é a Praza de Mazarelos como máis escondida nesta intervención nun evento nunha Bienal de Arte eh, Público a principio do século XXI o que propuse foi desmontala e volver a levar ao lugar onde inauguraran originalmente. Bueno, eh, para min isto que é un exercicio, exercicio tamén lúdico de <laughs> intervención artística no espacio público e tamén seguramente un síntoma un pouco da, de, de esos cambios que están habendo na relación do, da cidadanía co espacio público. ¿eh? eh, penso que, que se lle está perdendo un pouco o respeto que había <laughs> seguramente antes a, a, aos monumentos e a, e a arte pública e a cidadanía está empezando a reclamar un pouco unha, unha voz activa e unha participación máis activa na, nas decisións e nos, na, nas posibilidades de intervir no espacio público. Eh, algunhas eh, desplazamentos, eh, mesmo eh, procesos, procesos de consulta que tiveron lugar para retirar estatuas, por exemplo en Barcelona, como pasou con a, a estatua de Antonio López y López, polo, pola polémica no? do seu pasado esclavista. Tamén eh, intervencións que se están levando a cabo nos últimos anos en esculturas, sin quitalas, sin agredilas, pero intervencións no que a cidadanía empeza a otorgarle un sentido nuevo, un sentido diferente, nuevo, a, las esculturas, a veces reapropiando y e resignificando las esculturas, tal vez impliquen que está modificándose un poco esa relación entre la ciudadanía y e el espacio público, ¿no? y e esa exigencia de participación y de, opinión un poco, ¿no? y de, hora de, de plantear intervención el espacio público, eh, seguramente hai que tela, habrá que tela cada vez máis en conta. Os mesmos, a mesma erección de monumentos eh, promovidas polas asociacións de memoria histórica en relación coas víctimas do franquismo tamén é unha modalidade tal vez desta eh, presión cidadá por eh, decidir e por intervir con maior eh, decisión no, no espacio público. ¿no? Seguramente nas análises eh, análisis que, viña, que viñamos facendo un pouco eh, da escultura, ¿no? tradicionalmente desde o ámbito académico, seguramente vai haber que reformular un pouco os parámetros, seguramente xa se están, seguramente non, se están reformulando os parámetros e seguramente esa obsesión ou ese, eh, esa obsesión que poderíamos ter no ámbito académico por, por analizar a evolución estilística e a modernización estilística eh, haberá que reformulala, tal vez, porque eh, no caso da, da escultura hai unha vocación pública moi moi forte unha vocación pública moi forte que existe tamén que consideremos a, a ciudadanía un pouco a, a comunidade ¿no? con maior forza bueno, o caso que eh, falar de escultura contemporánea no 2023 eh, presenta algúns problemas polo feito de que no panorama das artes eh, o proceso das últimas décadas está facendo entrar moitas outras tendencias ou alternativas eh, tridimensionais no? no que é a práctica tridimensional da, da arte no? eh, tal vez asa que un pouco que, que mm, considerar no? máis ese, esa, ese transformación ese, ese cambio esa evolución que houve dentro o concepto de escultura como unha disciplina como unha das das disciplinas, de, das disciplinas clave das belas artes cara unha noción de medio un medio, un ámbito máis entre os moitos as moitas posibilidades das artes plásticas e as artes visuais non? eso é un punto de partida que podemos un pouco considerar xa desde o presente desde unha análise un pouco viva do presente na realidade, na actualidade se siguen eh, realizando esculturas eh, se siguen eh, ubicando esculturas no espacio público, pero moitos artistas, moitos artistas formados en facultades de Belas Artes, traballan eh, o que sería un pouco as artes tridimensionais con un concepto xa que desborda un pouco, que supera moito un pouco que é o concepto tradicional de escultura. Hai unha convivencia, non? Hai unha convivencia, hai un solapamento, a realidade de solapamento, no caso da, da escultura, de, de coexistencia de, de moitas vías á vez, e mesmo de, de anacronismo. Anacronismo non no sentido negativo da palabra, non? sino mm, máis ben un pouco eh, anacronismo no sentido de eh, previvencias, coexistencias, recuperacións, que se poden ver moi ben na, na arte pública, por exemplo, na escultura que está no espacio público. Non? Esa coexistencia, ese paseo que podemos dar en calquera momento polo, polo espacio público, e esa constatación da, da multitude, da diversidade, de tendencias, de estilos, de épocas que están hoxendía eh, convivindo no noso propio espacio. Non? A realidade do anacronismo, que é unha porta aberta un pouco que se fixo desde a historia da arte, non? desde a teoría da arte, desde os estudios visuais, non? De, un pouco esta idea, ese concepto de anacronismo tamén pode dar ben, pode dar posibilidades moi interesantes para observar de outro modo a escultura para seguramente non estar tan obsesionados pola propia evolución estilística e a propia necesidade de estar a última, ¿no? Na, no que sería un pouco a valoración dos estilos, ¿no? Seguramente eses anacronismos poden ter esas pervivencias, esas voltas a, a memoria, poden ter elementos moi moi eh, significativos e moi aproveitables, ¿no? A arte eh, a escultura é un arte que ten unha vocación pública moi evidente e eu creo que eso é unha, por un lado unha, unha, unha oportunidade un privilexio porque debe ser das artes con maior vocación pública se, si facemos un pouco un percorrido polas, polas, polas distintas disciplinas artísticas ou medios artísticos seguramente a escultura e a arquitectura son das artes que máis eh, con, que con máis forza se nos amosan e se presentan no espacio público. Eso é unha ventaja por unha, por unha banda, porque son das artes eh, que se arriscan máis ¿no? a enfrontarse coa cidadanía e están aí e son presentes e presiden un pouco o noso día a día. Eso é unha oportunidade e un privilexio que tenga a escultura, que a veces non se, non se deu o valor que, que tiña, pero por outro lado tamén é un risco. ¿no? As esculturas tamén están expostas a intemperie, en todos los sentidos la palabra, la expresión, ¿no? Eh, en imperio no solamente no, no en el sentido climatológico o meteorológico, ¿no? Sino en el sentido de que las sociedades cambian, las sociedades cambian y a, a con coa que perciben las sociedades las esculturas eh, va a ser mm, también muy cambiante, muy diversa, ¿no? Entonces, ese privilegio de, de estar no espacio público, de, esa arte que se confrontó desde el principio o el espacio público e con la ciudadanía, ese privilexio tamén é un risco, é un risco que como todos os escultores, sobre todo os traballos os escultores que traballaron no espacio público saben, saben ben, no? Expóñense a ollar das críticas, expóñense a incluso pois eso, a vandalismo ou a, ou a cambios importantes na consideración da, das figuras que representan dos, e do, dos temas que se representan na, na arte, na escultura. Eh, facendo así un breve resumen, repaso un pouco do que do que podría ser un pouco o período no que me podría meter <laughs> para entrar un pouco a analizar o tema da escultura contemporánea, contemporánea en Galicia. Eh, unha das primeiras cosas que, que salta a vista, creo eu, é a idea de solapamento e de coexistencia. ¿no? Si entendemos a escultura e intentamos detectar grandes liñas ou grandes correntes, vemos que na realidade se solapan. Moitas veces eh, na, no, eh, nun mesmo período histórico eh, atopamos propostas de eh, escultóricas e de intervención no espacio público tremendamente diversas e a veces hasta contrapostas. ¿no? Eh, non quixen limitar un pouco ese percorrido ao século XX o arte desde o século XX, eh, se percorrido pola escultura contemporánea. Entón, se nos preguntamos un pouco por que é escultura contemporánea, seguramente temos que, que analizar un pouco e intentar indagar un pouco nunhas claves, nunhas claves que nos podan explicar un pouco este, este concepto. E eu creo que este concepto realmente en Galicia, no contexto galego, arranca un pouco pois, eh, cara ao 1870 aproximadamente, no último tercio do século XIX. Entonces, si sea difícil hacer una historia de escultura contemporánea pensando el século XX, pues vamos a lo más difícil todavía. Vamos a irnos un poco más atrás. ¿no? Eh, por qué? Porque creo que, que hay que ir un poco más atrás. pues porque o concepto de escultura o de escultor a, eh, asume, eh, por un lado, una necesidad de un poco de, de, de un carácter eh, original o de una exigencia de de innovación ¿no? a nivel estético, de un traballo estético sobre os materiais, de aportación de algún certo tipo de, de innovación, e eh, un lugar específico a nivel social. ¿no? En que traballan os escultores? No concepto moderno da palabra, traballan no, na, nas intervencións no espacio público, intervencións cívicas no espacio público, ¿no? vinculadas un pouco con a sociedade laica, burguesa, ou mercado, ou espazos expositivos de mercado antes de 1870-60 prácticamente non había en Galicia non, casi non temos casos de, de, de artistas que traballaran a nivel de escultura pública laica, ¿no? desde todo un pouco unha sociedade burguesa nin eh, ámbitos expositivos ou un traballo cara, cara ao mercado ¿no? realmente antes o, o, toda a tradición de talla e de escultura está máis vinculada pues, cos, cos oficios, cos oficios eh, tradicionais ou eh, os, a, a escultura a talla para a igresa, a imaxinería, no? Poco pouco, pois, eh, unha serie de profesións moito máis vinculadas con unhas tradicións, unhas tradicións e unhas, un, uns usos da, do que era un pouco ese traballo escultórico, pero vinculados a unha sociedade que non ten nada que ver coa sociedade moderna, no? a sociedade burguesa que se foi, foi implantando logo a posteriori. Veremos que moitos dos escultores que van a surgir a partir de aquí xa son artistas que teñen esa vocación de eh, esa conciencia de ser artistas, ¿no? de traballar cun certo grado de, de independencia ou de originalidade e eh, cun determinado tipo de produción, que xa non é a, a produción tradicional que repetía fórmulas ¿no? pues, eh, destinada a igrexas, todo, ¿no? imaginería, tallistas, os imagineiros, ¿no? o que decían os algúns dos que eh, os escultores que empezaron a, nos anos 60, 70 a querer facer modernidade, non? unha escultura máis moderna, eran eh, os, eh, os que facían santos. Non? Esa concepción antiga era os, os, eran como os canteiros, os, tallistas que se dedicaban a facer santos non? para a igreja. O escultor no, o escultor xa ten unha vocación de formarse nas velas artes, de traballar para un tipo de produción diferente, pensesa para o mercado, pensesa para o espazo público. Non? y vemos pervivencias, vemos solapamentos, vemos coincidencias. ¿no? Eh, escultura decimonónica, no sentido decimonónico, muy, eu mm, creo que se pode prolongar ese concepto de escultura sobre pedestal decimonónico ben hasta os primeiros tempos do franquismo, os inicios do franquismo. ¿no? A escultura franquista bebe moito un pouco das nocións decimonónicas da escultura. A partir xa dos 50, 60 empezamos a ver outras cousas, outro tipo de escultura que intenta eh, introducir certo tipo de elementos diferenciadores cara a unha sociedade bueno, máis urbana ao principio eh, outro tipo de temáticas prescindindo dos, das grandes homenaxes aos grandes estadistas ou grandes militares no? eso empezase a verse a partir dos anos 50, 60 e eh, vai a coincidir con unha corriente da cultura de vanguarda que comezou nos anos 30, pero moi tímidamente, moi tímidamente, pero xa comezou nos anos 30, ¿no? e que se vai prolongar ata, ata a actualidade, ¿no? a escultura de vanguarda, precisamente. Hai como esa coexistencia que veredes na diapositiva, esa especie de coexistencia entre unha escultura de vanguarda eh, escultores con vocación de facer unha obra máis imaginativa, máis innovadora, hai unha coexistencia total cun tipo de escultura moito máis eh, popular ou populista, de temática máis popular, populista, que conecta bastante ben coa cidadanía, bastante eh, eh, ben acollida pola, pola cidadanía, pero que desde un punto de vista estético non, non presenta grandes aportacións. No? As pequenas esculturas que temos en todas as todas as cidades que cada vez se están poniendo máis de moda ainda por riba, no? que cada vez parece que temos, vemos moito máis presentes en escultura bibelot, no? pero que está aí, eh, que están aí e que están presidindo o espacio público, que están acompañando o espacio público e que se siguen facendo. E por que se fan? Pois porque os gobernantes saben que conectan bastante ben coa, coa ciudadanía. Esa realidade está aí. E en algúns casos é unha realidade paradóxica que pode abrir vías a, a entender de outro modo a relación da escultura coa ciudadanía. Estou pensando na, na escultura da, das dúas Marías que hai en Santiago de Compostela de César Lombera, unha escultura bastante reciente, dos anos 90, creo que recordar que eh, que desde eh, apropiada polos visitantes, polos turistas, como unha peza divertida para facerse un selfie, pero a vez está en un símbolo do movimento feminista e do movimento de, da memoria histórica eh, porque son figuras que existiron realmente e que implicaron unha loita e unha resistencia fronte ao franquismo. Esa, ese carácter polisémico de, das pequenas esculturas eu creo que non deberíamos desbotalo e, e, e non deberíamos pasalo por alto con moita alegría non? porque hai unha conexión aí que nunca é unha conexión entre escultura entre arte e cidadanía que tradicionalmente estivo moi pouco explorada nos estudios académicos e nos estudos de, de historia da arte. E finalmente, veredes aí un, un recuncho, un recuncho moi pequeniño, neses 150 anos, un recuncho moi pequeniño que pon novas prácticas. Novas prácticas son todas as novas formas de, eh, de arte que se orden a partir da, instalación, da implantación de Belas Artes, da Facultade de Belas Artes, os novos comportamentos, as novas formas de arte público tamén, que aproveitan as novas modalidades eh, que ordiron a partir do conceptual, das performance e de toda unha, unha expansión de, dos, das posibilidades a nivel eh, de realización artística ¿no? e que implican xa un desbordamento tamén do que a, a, a noción clásica de escultura. ¿no? Eh, se vos fixades, realmente en Galicia eh, ocupan moi, un espazo moi pequeno, ¿no? os últimos 30 anos aproximadamente, ¿no? aproximadamente os últimos 30 anos se eh, eh, este momento no que irrumpe estas outras posibilidades eh, que enriquecen eh, o que é esa, esa gran corriente un pouco da escultura. Interesábame máis que <clears throat> esa precisión cronolóxica que isto é máis ou menos aproximado, saberedes, interesábame que tomáramos conscienta, consciencia dese solapamento, esa coexistencia entre modalidades que non teñen nada que ver da escultura e da arte, non? que no espacio público se ve moi ben. unha relectura un pouco da, da escultura <clears throat> unha relectura da escultura desde o século XXI eu penso que debería atender a algunhas cuestións importantes que a veces non se tiveron moi en conta non? por un lado, a cuestión da materialidade a cuestión das posibilidades a nivel técnico e material con que posibilidades contaban os escultores en cada momento para traballar nas tres dimensións que materiais eh, se podían seleccionar nun lugar concreto. Por que o granito? Por que a madeira? Por que certo tipo de elementos? Por que se eh, retoman nalgúns momentos con moita forza certo tipo de técnicas que non son das belas artes? Como veremos máis adiante. Non? É moi moi interesante esa recuperación que en algúns momentos da historia da arte os artistas, os escultores fan de técnicas que non son da tradición das belas artes, que son da tradición das artes populares. Eh, en algún momento foi moi intensa esta, este cruce de, de, de, de tradicións ¿no? e a nivel, a nivel técnico. Por outro lado, hai unha voluntade e intereses estéticos dos artistas que en algúns momentos fan que a evolución sexa moi rápida e que haxa unha modernización moi acelerada. ¿no? Ese é outro dos elementos que tradicionalmente tamén se tivo máis en conta, pero que está aí, efectivamente, a voluntade dos artistas é un elemento fundamental. ¿no? Os intereses estéticos, ¿no? querer actualizar, modernizar, estar ao día, avanzar. ¿no? Finalmente, a vocación pública da escultura. ¿no? Eh, a escultura para quen se fai? Para o ámbito artístico ou para a ciudadanía? Cando un escultor fai unha escultura, en que está, en quen, en quen está pensando? No ámbito das artes, no ámbito especializado das artes, ou na ciudadanía? Eso é un problema, obviamente, que todos os artistas es, teñen que, que afrontar, pero no ámbito da escultura é especialmente acuciante, porque non é mesmo facer unha escultura de formato pequeno, mediano, moi innovadora para unha sala de exposicións que facer unha escultura de maiores dimensións para, para espazo público, que vai ser vista por xente que non é do gremio. Esa vocación pública eh, exixe unha análise tamén específica, non? Ata que punto se tiveron en conta se tivo en conta a percepción da cidadanía, da comunidade, que foi o que imperou máis? A, as ideas do, do promotor, das autoridades, do escultor en quen está pensando o, o, o artista, non? Isto eh, trae un pouco isto a colación tamén eh, porque no caso da arte pública arte participativa, nas novas modalidades de arte pública e participativa nos últimos anos, algúns artistas estou pensando no, mexicano Pablo Leguera eh, cando falaba da, da, da arte colaborativa e socialmente implicada indicaba os artistas que fan un tipo de arte para as comunidades colaborativa realmente están pensando en que público, cal é o público das súas intervencións? Ata que punto incorporan ou valoran eh, de xeito adecuado eh, a que público se están dirixindo? Entonces, esas son outras consideracións tamén que deberían entrar con moita forza na análise tamén da, da eh, escultórica e da arte pública en xeral, non? Eh, neste percorrido, neste breve ou acelerado percorrido un pouco pola, pola arte, esos primeiros momentos, como comentaba, pois pues, eh, hai que situálos un pouco nese último tercio do século XIX, ¿no? no último tercio do século XIX no que empezan a aparecer estas esculturas no espacio público con vocación cívica, ¿no? quizá non, é, non estamos falando desa dependencia nin da igrexa, nin do, do poder, o que chamábamos poder, ¿no? da monarquía, por exemplo, e xa son unha serie de, de intervencións moitas veces en bronce, en ser en bronce, ou a figura principal está feita en bronce, que se facían pois, para prazas este eh, Pastor Díaz, esta a escultura Pastor Díaz, feita por un catalán, para José Compani, eh, 1881, creo que a, a data, eh, para, unha, para un espazo público de, de Viveiro, para unha praza principal de Viveiro. É moi interesante analizar esos primeiros comezos da escultura no espacio público porque nos atopamos xa co problema dos materiais e das técnicas. E eh, había moi poucos, bueno, e incluso dos escultores, había moi poucos escultores especializados que puderan facer eh, esculturas eh, ambiciosas no espazo público en Galicia e moitas veces se recurría a grandes nomes de fora de fora de Galicia, como era o caso de Mariano Benllure, que era o escultor da, da, da obra anterior, de Montero Ríos, ou José eh, Compani, que é o escultor que era catalán, era catalán, e o escultor desta obra de Pastor Díaz. É moi interesante porque a iniciativa desas esculturas para espacios públicos a veces corresponde a as corporacións municipais, pero outras veces corresponde a asociacións, a sociedades de amigos do país, eh, diversos colectivos, cidadáns, que promoven a veces eh, colectas entre a cidadanía nos que normalmente se acaba involucrando tamén o Concello ou a Corporación Municipal dando algo de diñeiro. Non? E arte no espacio público, pero como moi ben se ten sinalado un pouco ese concepto de espacio público, de esfera pública, se solía asociar moito co, coa esfera pública burguesa, coa burguesía. Non era, non era un espacio público universal, realmente era a burguesía a que un pouco marcaba o espazo público das vilas e das cidades galegas de, de finais do XIX e de principio do século XX. Poetas, artistas, escritores... Non deixan de ser eh, grandes figuras, xeralmente saídas, da, saídas de, dun entorno burgués, e era a burguesía a que eh, ia marcando un pouco o, o terreno, nunca mellor dito, non? Eh, abrindo espacio público e sinalando ese espacio público co, pouco cos seus ideais, os seus valores, non? Figuras representativas, eh, pero que non deixaban de eh, representar precisamente a, a unha parte da sociedade, que era a burguesía. Non? Eh, moitas veces esculturas que non se podían fundir ou que había moi poucos medios para fundir, a veces se fundían nun arsenal, como este é o caso, Logo se ordiron algunhas fundicións especializadas, a fundición, fundición Malingre, Malingre en Ourense, pero que aínda eh, se desenvolvía esta práctica con bastantes dificultades, ¿no? Pero xa era, era un pouco unha exigencia, unha exigencia da, da ciudadanía ir eh, colocando, ubicando, homenaxeando a figuras neste caso a Rosalía de Castro, ¿no? a escultura de Rosalía de Castro, un complexo realmente ambicioso, un complexo escultórico arquitectónico ambicioso, moitas veces había unha colaboración entre arquitectos e, e escultores ¿no? para realizar as esculturas públicas. ¿no? E neste caso, eh, vemos de novo esa iniciativa, neste caso Cidadán, para, para homenaxear a, a gran eh, poeta da, da terra, a Rosalía, e é moi significativa, por exemplo, que a, os gastos da, da erección deste monumento vieron en boa medida das sociedades galegas de emigrantes, dos emigrantes que estaban en América. Eso vese moi ben na placa, si, si eh, tedes a oportunidade de achegarvos, ou está na Alameda, en Santiago de Compostela, na parte, na base, na, na, no pedestal da, desta escultura, aparecen moitas placas, aparecen moitas placas e aí se ve un pouco os donantes, as sociedades que donaron diñeiro para, para realizar esta escultura. Neste caso, sociedades galegas en, en La Habana, en, en, en Norteamérica, en Buenos Aires, en Puerto Rico. O sea, hai un impulso realmente colectivo. A veces, cando falamos de, de escultura pública ou de arte pública, asistimos a unha certa desconfianza ¿no? nos ámbitos da arte máis contemporánea, dos artistas máis actuais e as novas tendencias, hubo como hubo como unha certa desconfianza cara a idea de monumento, porque se entendía que monumento sempre implica imposición, sempre implica unha imposición do poder que se apropia do espacio público. Pero, e eses monumentos que unha vez colocados son eh, apropiados pola cidadanía e a cidadanía os convirte en seus e a cidadanía considera que esos monumentos xa son parte da súa identidade Esa carga, ese elemento simbólico do monumento non o deberíamos nunca olvidar. E as sociedades necesitan símbolos tamén. As, as comunidades necesitan símbolos, elementos que de algún sitio aglutinen a, a, súas, as súas identidades. Neste mesmo período, eh, finais do século XIX, principios do século XX, figuras como Isidro Brocos representan moi ben a, o novo lugar do escultor ¿eh? a figura do escultor. Eh, moitas veces compaxina compaxina a creación artística propia, como era este caso, por exemplo, eran figuras que se vendían, que tiñan moi boa acollida na burguesía, na burguesía local, na Coruña, ¿no? figuras de barro cocido, pequenas, pequenas dimensións, combinaban eso ou ben con proxectos escultóricos para espacio público ou ben, como se sigue facendo hoxe en día, coa docencia. Eran profesores neste caso tamén en Belas Artes, na, na Escola de Belas Artes da Coruña. Esa coexistencia de obra para vender no mercado, obra pública e outras actividades, como por exemplo era a actividade docente, que vemos que sigue sendo moi actual hoxe en día, pois era algo que tamén marcaba esa figura do escultor a finais do século XIX, como era o caso de Isidro Brocos. Non? por certo fui profesor tamén de Pablo, Pablo Picasso entonces son xa, de algún xeito é a emerxencia da figura do escultor do escultor no sentido moderno non? da palabra e moitos casos ese, eh, ese ámbito do anecdótico da, un pouco do, casi do divertido dos pequenos feitos, do popular se limitaba precisamente a esa escultura para un mercado privado ¿no? como era este caso as grandes esculturas eran a grandes nome, nomes profesional masculinos, casi, casi sempre homes, pero tamén había algunhas mulleres, Concepción Arenal, Rosalía de Castro, casi sempre eran homes de todos eitos non? Eran as esculturas serias. E as esculturas divertidas, populares, folclóricas, eran para o mercado privado e eran de menor tamaño, non? eran moito máis pequenas. Eh, coas xa cos anos 20, 30, eh, empeza a haber un grupo de, de escultores que buscan xa outra cousa, buscan, intentan definir xa outros parámetros, outro levar a escultura por outros derroteros. Non? Eh, e nestes anos dase unha confluencia moi interesante entre modernización estética e ideario nacionalista eh, e, e, e un pouco indagación un pouco nas, nos elementos identitarios de Galicia é un cruce moi curioso, moi, interes, moi interesante porque as vanguardas se van a cruzar un pouco co, co interese polo, pola historia propia e polas tradicións propias. Non? Nos anos 20 e 30, esta escultura de eh, Asorei, Francisco Asorei, ¿no? o tesouro, vamos a empezar a ver como algúns escultores xa teñen unha voluntade de modernización que podes aproximarse máis ou menos ás vanguardas, no caso de Asorei non se aproximou moito en pezas como esta, pero sí que había unha certa voluntade de ir cambiando, ir modernizando o, o seu estilo eh, pero a vez ese impulso modernizador se cruzou cun contexto eh, que foi moi forte, moi, eh, moi intenso en Galicia, que foi o contexto do pensamento nacionalista, primeiro regionalista, logo nacionalista. Eso deu lugar a toda unha serie de unhas manifestacións eh, artísticas que buscaron a modernización dialogando ou eh, establecendo puntos de conexión fortes co, coa memoria, coa tradición ou coas raíces. Non? No caso da Sorei, sin ser vanguardista, empezas como esta, por exemplo, sí que eh, empeza a asumir certos elementos das vanguardas, como é unha nova consideración da, dos materiais, do traballo cos materiais. Non? Ese recurso a materiais eh, máis propios das, das artes populares, os oficios populares, ese traballo directo co material, xa é un elemento moderno, que xa implica un pouco unha certa, un certo distanciamento con respecto ao que era a academia. Tiña esas fases tan pautadas do modelo en barro, logo no, escayola, pasada a material definitivo, toda unha serie de pasos que de algún xeito estaban como moi moi industrializados casi, non? Ese traballo directo co material eh, a Sorey está, se está aplicando e de algún xeito pues, pois, está conectando un pouco con ese espírito vanguardista máis conectarán outros como, como Iroa Xosé Iroa no? eh, o propio algúns, de algúns grupos escultóricos como de Curros Enríquez na Coruña vai eh, profundizando na simplificación formal, achegándose a unha especie de cubismo, de poscubismo, bueno, hai unha voluntade un pouco modernizadora a nivel estético, Pero eh, o que é curioso é que esa, ese impulso modernizador se está cruzando co pensamento galeguista. O pensamento galeguista que busca un pouco uns elementos identitarios. Esos elementos identitarios, e aquí vemos paradóxico, se podían ver traducidos en grandes figuras cun gran simbolismo, figuras personaxes cun gran simbolismo, como era o caso de Curros e Enríquez. Ao final do concepto non deixa de ser unha, un monumento bastante tradicional, un monumento a unha gran figura, no? sobre un gran complexo eh, un pedestal que casi máis unha especie de arquitectura, pequena arquitectura. Isto no fondo é, é decimonónico, non é tan moderno. E a mesma elección dunha figura dun personaxe clave da, da, das letras tamén é un elemento decimonónico. Non é tan decimonónico a leiteira, no? prototipos, proxectos de, de Sosei Iroa, tamén que se achegan moito a esa simplificación das vanguardas nos anos 30, pero que escollen xa personaxes populares. Personaxes populares que ubican a escultura eh, a rentes do chan, unha, que, que fan que descenda a escultura un pouco ao noso nivel, non? que aluden a unha, unha figura que existiu realmente, unha leitera, unha, unha muller que, que, que levaba o leite en Santiago, que foi pioneira en <laughs> sacar o carne de conducir, en levar a, o leite ao centro da cidade xa co seu dos caballos, no? co seu coche aí no, no, e E bueno, unha, unha, unha muller que foi un, moi importante un pouco na vida, na historia local de Santiago e que se convertiu un pouco na, na figura a homenaxear. O feito de que neses mesmos anos estén convivindo estas dúas realidades, por unha banda, unha vocación de homenaxear os grandes nomes das letras galegas, pero a vez ir xa a buscar nas clases populares a esas figuras a que homenaxear, nos están falando xa pouco desa especie de realidade escindida e un pouco da, dos problemas <laughs> de definición que ten a, a propiedade da escultura moderna no espacio público. Non? Esta vía, por desgracia, non se, se cortou, truncouse, porque a Guerra Civil eh, eh pues, eh, eh, pues cortou un pouco esta, esta, esta posible exploración de, de un formato escultórico diferente, máis baseado na, nas clases populares e, e, e con outros outra concepción do monumento, non? Manuel Vázquez Díaz, Compostela. Compostela, un escultor que tamén eh, realizou, intentou realizar un traballo pois eso, moi simplificación formal, un, un concepto moi claro, moi esquemas moi moi eh, eh, simplificados no? do que serían os volumes, achegouse moito a estética das, das vanguardas, das, das vanguardas, eh, e bueno, tamén é o caso outro, outro artista que, que tivo que marchar, tivo que exiliarse e acabou un pouco os seus días en Puerto Rico no? e que eh, as, as, as imaxes que traio para ilustrar un pouco esta, este, este artista tamén nos dá un pouco nos sirve un pouco de pista de esa especie de realidade escindida dos escultores, ¿no? de ter que afrontar encargos ou traballos de moi diversa índole. Un traballo podía ser moito máis persoal e máis innovador, dirixido un pouco cara ao mercado, con vistas un pouco a, a, a, a incidir un pouco a, a vender ¿no? no mercado privado, e logo outro traballo de encargo máis tradicional que era pues, o típico dos eh, retratos que nunca se perdeu durante moitas décadas pois, seguiu aí no? ese, ese traballo de retratos eh, por encargo no? a figuras persoeiros que, que de algún sitio era outro dos modos de subsistencia no? dos escultores No franquismo cambian eh, algunhas cousas na, no relativo á escultura eh, córtanse, córtanse evolucións, evolucións que podían ser moi fructíferas, eh, e empezas, empezamos a ver outra outra realidade, non? Empezamos a ver tamén a realidade dun, dun novo un novo contexto no que a, o propio franquismo busca un pouco a súa estética, o seu modelo e non o dá atopado. O franquismo realmente non deu atopado un modelo, non hai unha arte oficial franquista eh, e oscilaron un pouco as distintas modalidades e distintas opcións, ¿no? Eh, aquí traigo dúas que son moi significativas un pouco deste momento, os anos 40, 50, ¿no? Eh, os escultores que quedaron os escultores que quedaron en Galicia eh, tiveron que, que adaptarse adaptarse a forza ¿no? non, non lles quedou outra ¿no? eh, a diferencia de, de, de bueno, de, dos que marcharon dos que se exiliaron obviamente si querían vivir eran muchas veces xente que de extracción social modestas eh, non tiñan eh, apoios familiares fortes, non? De unha burguesía, un contexto familiar favorable e moitas veces se tiveron que adaptar porque necesitaban comer. Basicamente necesitaban comer e tiveron que facer arte que lles empezaba a exigir o réxime. O caso da Sorei, o caso de Camilo Nogueira, o, o escultor Camilo Nogueira, da escultura da, da esquerda, Eh, son significativos, ¿no? porque son eh, artistas que simpatizaron con ideais eh, nacionalistas o los ideais socialistas, ...en el caso de Camilo Nogueira, incluso con implicación en, sindicatos, ¿no? y tras la guerra tuvieron que aceptar los encargos que caían, los encargos que, que que era la única manera un poco de sobrevivir y de poder ganarse la vida un esto. esto, ¿no? que tipo de encargos eran estes? Pois os encargos eran, como vos decía, pois eso, bastante variados. Non, non tían moito que ver uns con outros. Non, non, non houve un, realmente unha arte do réximen, unha arte oficial do réximen, e as opcións foron moi variadas. É moi interesante porque con todo os debates en torno á memoria histórica e os símbolos do franquismo, eh, a veces a impresión un pouco de que, de que o franquismo se impuso ¿no? con toda unha estatuaria, un aparato de poder nas artes moi eh, avasallante, ¿no? Eh, e realmente tampouco foi tan así. O sea, marcaron con símbolos, marcaron con símbolos os espazos, os espazos públicos, o espazo público, marcaron con símbolos, símbolos da falanxe, os, ¿no? pero non houve un despliegue forte de estatuaria propagandística, ¿no? De, de estatuaria propagandística dos, dos que gañaron a guerra, non? no houve unha especie de, de revancha ¿no? a nivel de, de, de escultórica. ¿no? É significativo que os principais as principais esculturas que se promoveron nos primeiros anos do franquismo eran monumentos aos caídos. Non se representaban actos bélicos, se representaban os caídos, obviamente os caídos do bando do seu bando, non? Pero eran monumentos que intentaron evitar en todo momento a, a, a exhibición explícita do poder e da forza Entre outras causas, entre outros, entre outros motivos, porque a Segunda Guerra Mundial estaba aí, Alemanha estaba perdendo, e tampouco conviña <laughs> tampouco conviña exhibir demasiado ese, ese vínculo fascista eh, na, na arte pública, No? Pero é significativo que os elementos, os escultoras, as esculturas franquistas que se ubicaron no espacio público foran especialmente eh, homenaxes un pouco aos caídos do seu bando, obviamente, No? susurrando, pero non foran demasiado explícitos a nivel eh, político. E isto é bastante semellante ao que pasou tamén na Alemanha nazi e na URSS, de, na URSS dos, das primeiras décadas de, do régimen socialista. ¿no? Un investigador, Sergius eh, Michalski, eh, comenta que, paradóxicamente, contra a impresión seral da cidadanía, non houbo tantos esculturas propagandísticas eh, do réximen nestes dous, nestes dous casos, en Alemania ou, ou na Unión Soviética. Porque a misión propagandística de, eh, de eh, manipular conciencias e de impoñer unha ideoloxía fascista ou totalitaria realmente levaron a cabo outras artes con moita máis forza cine, os medios de comunicación, as revistas eh, a escola ámbito, o ámbito educativo, neses outros medios actuou con moita máis forza, actuaron con moita máis forza os regímenes totalitarios. E a escultura, en moitos casos, era unha escultura moi pompier, unha escultura, bueno, moi, moi, moi ampulosa, moi... Eh, pero non demasiado explícita, non demasiado explícita. No caso do franquismo, pronto pasouse pronto pasouse de, esa especie de celebración da victoria eh, a un tipo de escultura máis de algún sitio amable, unha escultura amable, nenos, animais, para decorar parques, como o caso de esculturas de Camilo Nogueira, un pouco nos parques e sardins da cidade de Vigo. Ese tema da familia, o traballo, empezan a ser temas aparentemente inofensivos e son de algún sitio que van a ocupar os, en, os traballos dos escultores. caso en San Piñeiro, por exemplo en Vigo, eh, temas, temáticas que teñen que, que ver co mundo do traballo xa en anos posteriores, anos eh, 50 e 60, non? Onde xa algúns artistas empezaban a intentar introducir elementos de modernidade, non? dunha certa modernidade nun contexto complicado, nun contexto especialmente complicado porque para os propios escultores non había moitas posibilidades de formación e mesmo a nivel de materiais e técnicas había unha certa dificultade de atopar aí un bo contexto, non? esa vontade de modernización realmente intensa realmente vai a chegar eh, nos anos 70. Nos anos 70 sí que vai a empezar a ver, empezamos a ver unha vontade de modernización forte por parte de un grupo de artistas. Eh, Silverio Rivas é un, é un, é un destes eh, exemplos dos escultores que, que buscaron esa modernización forte e ese corte con respecto ao que era a noción incluso tradicional de escultura pública, non? E empezan a haber propostas como o caso de Elena Colmeiro, que vedes en Cerámica á dereita, ou Xoan Piñeiro, a esquerda, que empezan a plantear xa esa incorporación de formas abstractas, algunhas delas para o mercado, para un mercado aínda moi moi minoritario, aínda bastante feble, noutros casos para a escultura pública. ¿no? Eh, esa modernización forte se está dando tamén nun contexto nun contexto no que as cidades están cambiando moito Este momento vamos a intentar, <laughs> sí, voy a intentar ir así eh, un <laughs> pouco así máis rápido que me queda. Este momento é de dunhas tensións e eh, unhas eh, un, unha evolución forte pero tamén de moita solapamento tamén de modelos escultóricos. O habitual na escultura pública non era escultura abstracta, eran esculturas eh, dun certo carácter neofigurativo, eh, a veces esa escultura de formas como neorrománicas, medievais, de Failde. E o caso é que esta especie de indefinición estilística, de mesturas estilísticas, se estaba dando nunhas cidades que sí que se estaban transformando a un ritmo moi acelerado. As cidades galegas nos anos 60 e 70 xa non teñen nada que ver co que eran as cidades dos anos 30. A modernización, o automóvil, eh, as vías de comunicación estaban realmente cambiando, reconfigurando totalmente a imaxe das cidades modernas. E a escultura que se, in, que se incluía no espacio público non estaba cambiando a un ritmo tan, tan acelerado. Pre, seguían predominando esculturas ao traballo, maternidades ou esculturas de corte máis figurativo. Non? Modernización, a chegada un pouco á absorción dos elementos da, da abstracción, fixose con moitos modelos eh, posibles. Aquí tenéis a, a Borrajo, a Luis Borrajo, un escultor eh, malogrado, un pouco de un, morreu eh, xoven aínda, no? Obrensán, que marcou tamén un pouco esa, esa renovación escultórica coa abstracción. No seu caso, eh, cun cruce moi moi interesante entre os seus, nos seus referentes. Por un lado, o Teiza, Chillida, o sea, a escultura máis moderna que se estaba vendo en España neses anos, pero moi pronto a etnografía e os estudios e as investigacións sobre eh, os constructores de carros el, por exemplo, estivo aprendendo moitos anos estivo, bueno, estivo facendo un traballo moi intenso con constructores de carros con eh, eh, traballadores bueno, eses, que, que sabían esos oficios tradicionais da madeira Ignacio Basallo Ignacio Basallo é de posterior, pero Ignacio Basallo tamén desde Ourense achegouse moito o ámbito das, das artes populares e extraeron desa investigación extraeron elementos que logo van a volcar a un tipo de escultura contemporánea e abstracta que aparentemente do máis moderno que estaba facendo no seu, no seu contexto ese cruce de tradicións volvemos a vela entonces aquí en neste, neste período dos anos 80 tira dos 70, 80 en Galicia empeza a haber un cruce de tradicións entre o que é o concepto de escultura moderna e de vanguarda e a etnografía, as artes populares, incorporándose moitos elementos, un traballo directo sobre os materiais, un respeto aos materiais, que era moi propio da, eh, do traballo etnográfico. Non? Bueno, esta transformación tan acelerada tamén nas formas se está dando eh, vai ser telón de fondo dunha transformación forte nos, nos espazos da arte. E este é un elemento que vai cambiar moito as cousas. Empezan a ver máis espazos expositivos e sobre todo a partir dos 80 e xa nos 90 esa eh, proliferación de espacios para a exposición de arte vai facer que o artista empece a cambiar, os escultores, en moitos casos, empecen a cambiar a clave e a chegarse a unha realidade diferente, que non o espacio público, sino o espazo expositivo. Eso cambia radicalmente as, eh, as as modalidades ou un pouco as estrategias dos propios creadores que empezan a, pesar, a pensar cada vez máis que empezan a pensar cada vez máis en no espazo de, de no, no espazo de expositivo de pequenas dimensións e tamén no que van a ser un pouco as políticas culturais ou outro dos eh, das consecuencias das políticas culturais que son os eventos, a programación tipo bienais, eventos e programas de arte pública. Isto implica un cambio moi forte para moitos artistas que empezan a pensar sobre todo en, en clave de exposición ou en clave de intervención para un evento concreto. Isto é algo propio dos anos 80 e 90. Alice Kreitzer, artista eh, Alice Kreitzer, ten un concepto, no? Eh, ten unha expresión que é que o artista comeza a... Eh, eh é, é, é, é o que chama o principio de demanda institucional o artista empeza a traballar en moitas ocasións a, a partir dos, da, das demandas das institucións. Unha exposición, unha bienal, mm, etc. Sigue existindo a, a escultura pública se, as, e, e empeza a, empezamos a ver un pouco máis receptivas algunhas institucións públicas, no? que era unha escultura máis moderna, este é o caso de Manolo Paz, en Cambados, non? empezamos a ver como eh, eh, as propostas de arte público empezan a renovarse a veces de éxito moi intenso, incorporándose a obra de artistas que en, nun primeiro momento non, non, non, non traballaban tanto cara ao espacio público, sino cara espacio expositivo. Manolo Paz é un exemplo moi claro, o, Sil, o Francisco Leiro, de escultores que dan o paso un pouco dunhas, dos primeiros traballos para, para concepto expositivo, para a idea de sala de exposicións, de exposición colectiva ou exposición individual, empezan a dar o salto xa nos, nos 90, especialmente nos 90, cara a escultura no espacio público, con obras en moitas maior, en, en maiores dimensións. Madeira, pedra, eh, aluminio, todo unha, unha serie de materiais do, do máis diverso, pero que xa implica un cambio de escala, un concepto diferente. Xa os escultores que se formaran de algún xeito na, nas pequenas dimensións ou nas dimensións medianas empezan a ter que cambiar radicalmente o seu concepto de escultura porque empezan a ser demandados ou empezan a facer proxectos para grandes espazos e iso cambia totalmente a, a, a noción do asunto Nestes anos tamén, 90 a 2000 empezamos a ver que eh, os debates en torno ao espazo público en torno ao arte do espacio público empezan a eh, ter cada vez máis forza e a presión sobre as autoridades empeza a ser maior. No caso da retirada das estatuas de Franco, obviamente eso se empezou a facer pois, pues, nos anos 90, xa, xa antes hubera, no? no principio do, do 2000, porque eran un símbolo eh, explícito da ditadura e empezan a considerarse que hai que retiralos, que os símbolos direct, que directamente aluden a Franco, os estadistas, hai que, hai que retiralos. Eh, esto se, o debate continúa, como ben sabemos, e eh, bueno, pues cada vez o nivel de exigencia é maior, ¿no? conforme a certo tipo de esculturas ou de símbolos que non respetan ou que non se corresponden co, co serían os valores democráticos. Pero, sobre todo, me parece significativo como esta é unha das modalidades de entrada da entrada da, do debate en torno ao público pues, na arte. Son momentos nos que, eh, a vez, as artes eh, cada vez eh, tridimensionais presentan opcións cada vez maiores Rosalía Pazo, temos aquí unha peza en metal eh, os novos comportamentos, a influencia de Belas Artes os estudos de Belas Artes empezan a posibilitar xa toda unha serie de transformacións no concepto escultórico empezamos a pensar cada vez máis en na idea de intervención ocupación dun espacio, alteración dun espacio neste caso casigueiro con cerámica e madeira. O Mónica Alonso, a artista Mónica Alonso, xa con, con instalacións nas que o propio espacio expositivo entra a formar parte do, do proxecto, non? eh, traballando pues, tamén un pouco con esas nocións un pouco de, de agobio, presión psicolóxica ou pola contra de espazos terapéuticos. Este sería un exemplo, eses últimos, de escultores que xa non son tanto escultores como artistas que interveñen no espazo expositivo, ¿no? que abren e de algún xeito desbordan un pouco que era o concepto tradicional de, de escultura que xa, sabemos que xa sabemos que nos anos 90, 2000 xa empeza a ser unha realidade cada vez máis máis asumida, ¿no? Finalmente, para ir pechando xa, <laughs> eh, a última, a último xiro un pouco dos debates e, e unha, unha maneira de retomar un pouco pois, o, o comezo da charla ten que ver con, un pouco con esa idea do, do, do público, da opinión pública, da cidadanía, da voz da cidadanía, que, eh, que se fai cada vez máis presente no espazo público e que pide eh, ser actor principal e protagonista principal das intervencións eh, a nivel estético sobre o espazo público. Esta irrupción e esta entrada da cidadanía e do colectivo no ámbito das artes ten moitas modalidades. Unha delas é a propia idea do activismo, o activismo, isto son unhas, imaxes do, das manifestacións do Nunca Máis, na Coruña, a famosa manifestación das maletas, que foi ideada por artistas, por, por dos artistas, en concreto por o grupo coruñés, eh, Pepe Galán, Mari Caramés, unha serie de artistas estiveron detrás desta eh, planificación de manifestacións e mm, propostas de activismo público utilizando elementos estéticos, elementos como maletas, alusión simbólica a emigración, o chapapote, o petróleo que nos vai a arruinar e teremos que emigrar de novo, e que inundaron as rúas das cidades galegas con elementos como maletas, eh, grandes dispositivos eh, carnavalescos, festivos, que tienen un elemento estético, unha carga estética eh, evidente, clara. ¿no? Conecta moito cos novos estu cos estudos actuais sobre as formas de, de arte eh, activista ¿no? Que, que inundan o espacio público. Esta sería unha das modalidades, pero outras modalidades de, de irrupción un pouco da cidadanía no espacio, no concepto de monumento e de, de escultura, eh, o, o coñece ben Silverio Rivas, o <laughs> noso eh, protagonista de, de, de hoxe, ¿no? Da, eh, o feito de que, por exemplo, que a ciudadanía, no caso de Vigo, resignificara ¿no? e se apropiara de, do símbolo, do símbolo da escultura da, da Praza de, de América, por exemplo, nas, na, nas celebracións dos, dos, das victorias do Celta, ¿no? dos, dos, dos éxitos do equipo, do equipo de fútbol local. Eh, Noutros casos, as, as, es, as, os monumentos, monumentos en ocasións incluso decimonónicos, son resignificados no contexto de manifestacións, como pasou en Chile no 2019, ¿no? se ve moi ben na película En mi país imaginario, de, de Patricio Guzmán, como os manifestantes empezan a intervir e se reapropian e empezan a resignificar a escultura dun prócer da patria, escultura decimonónica típica, un cabalo ecuestre, empezan a intervir e empezan a convertir a, esas, escultura no epicentro das mobilizacións. Bueno, eso é parte, é, eh, por así decirlo, casi outra das modalidades da arte pública hoxendía, que é que a arte pública se pode ser incorporada, reapropiada e a significación da arte pública pode transformarse radicalmente. Xa para acabar, a última diapositiva que vos quería mostrar pois é doutras modalidades de arte pública, neste caso xa unha arte colaborativa que implica a, o diálogo coa comunidade no proxecto do contenedor de feminismos de Ansela Caramés, Carmen Nogueira e Uki Permui. No? Ese, este, este montaxe, esa, este, ese moble, algún xeito portátil, que é un arquivo no? de, das artes, eh, das revistas e da información eh, feminista, de revistas fe, feministas, de organizacións, colectivos, que dá pé a que se reúnan grupo de, grupos de mulleres para falar, para dialogar sobre acontecementos, sobre a historia na que estiveron involucradas. ¿no? Eso sería outras modalidades das novas formas de arte público que de novo nos sitúa no, eh, no debate de como está a entrar a comunidade nestas novas versións da escultura <laughs> e nas novas versións da, da arte de hoxe en día. É simplemente esa reflexión final que eu creo que deberíamos un pouco ter cada vez máis en conta e debemos un pouco ver como incorporala aos nosos discursos sobre a, sobre a escultura e especialmente sobre a arte pública. Bueno, moitas grazas pola atención e encantado.